bosin ahvol o'ynanglar bitta bilasan o'yin bosin o'ynanglar o'ylayman sizdan bosingizni albatta bexabar do'stlar xabardor bo'lish uchun e, malalka nechta sizga aynan malalka so'kinmasangiz bitta laykni bosing ahvol bosing bilet narxi 500 rubl 200 dona prezidentda ikkita avtomobil bilan prosta yenes o'pmagan avtomobil 843 qirq uch dona qolgan undan tashqari 1000 dollarlik baribir mana shu 1000 dollar haylab beraman aynan inshallah yekkita avtomobilning enasi o'ppaganning birovini o'tib ketding aynan busatda prizasday narx bilet 500 dollar peshanada bo'lsa chiqib qoladi ba'zigadim balon qo'ydim zimni aynan tishlari bor aytmoqchi tishi bor polni bu yerda avariyani bu yerda yashib qulflag'ichi bor qarda gazini bosas qardar qaqa qiradi aynan quvadingiz bersin mana ular qizadi bu yer qizadi aynan samigiladi ko'z qissa bo'ldi taqishning kunida aynan joningiz so'rasin albatta bunday masalani like va uy kuysidan like Dislike dizlayk basmang ne jamani qildim sizga dislike basib ketasiz assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlarim barchalaringizga omad tilayman o'ynab kulib jirish hammangizga nasib qilsin hamisha men xursandman birodarlar albatta 18 o'yinimizda ikkita avtomobil haqida e, efir qilyapmiz ya'ni yo'q video chiqaryapmiz 843 dana biletimiz qoldi toyna 843 dana narsa tugadi final inshaalloh yaqinda finalimiz albatta 200 e, dana priz narxi 500 rubl kartaga xurshid deb chiqadi mana shu 63 hamshakaga toylaysiz 500 rubl saqlang chek vasatda jo'natasiz inshaalloh ikkita avtomobilning enasi o'tpaganning birovini o'tib ketding aynan o'tib ketding Volkswagen Polo 2014-yil avtomatika korobka, kojin salon, mana BMW 3-seriya, bu ham avtomatika korobka, kojin salon, birajonlar, albatta 200 dana priz, yana 1000 dollarlik baribirdan, 1000 dollarlik opsiyaga qo'yib qo'yganmiz, albatta nechta priz hammasi bilan tanishib chiqib, bitta bilet olib, omadingiz ko'ring. xudo beraman desa 500 rublga bitta mashinani qilib taylaydi, birajonlar. Hammalaringizga addishi chun yurakdan omad tilayman. فقط گازونه بسامز ان شاء الله اوینده جیدت قین زربجان همهنگزه صبر تلیمن البته دوستان عزیز 18 هم بازی مون با 843 دونه بلیت مون دگه 843 دونه نرخ بلیت 500 تولای کارت به نام خورشید نام خورشید کارت به نام خورشید نام 662 500 رو لوی میکنین دو تا اتومبیل یک تا فولکس واگن پولو 2014 هم کوزوف اتوماتیک کروپکا کوژنی سالون اینیشم باشد BMW сеюм серия ваям автоматика коробка кожаный салон бо 1000 доллара 100 доллара 5000 3000 як қиёмат конвертер пул офши 200 дона приз аст сай нарх билет 500 пул акаҷон ҳаракат мекунем ҳада ҳа мекунем худо қоғат шояд ҳами ҳафта финала ҷамъ аст кинам акаҷон хора нон бод ikkita avtomobil birodarjonlar hammangizga oddiy omad tilayman xudojon nasib qilgan bo'lsa 500 rulga o'tib ketsangiz 1000 dollarni ham kelib meni qo'limdan olib keting ana xalasangiz promo efirda xalasangiz kel olib keting ahmoqlar qatori inshaalloh xudojon nasib qilsin hammalaringizga chin yurakdan qo'lim ochiq duodaman 500 rublga o'ting ashingiz bo'lsin endi. o'ting ashingiz bo'lsin hayot endi salgina ham bo'lsa o'zgaradi axir 500 rubl ekan nima Tailand Xudo beraman desa chiqib qolsa ajoyib emas birojonlar Men ham sizning e, tilagingizga tilakdoshman jigarlarim. Inshaalloh omadingizni bersin, biringiz ikki bo'lsin, ikkingiz ming bo'lsin, martabangiz bundan da ulug' bo'lsin. O'ynab, kulib jilingizlar, shoning o'zi katta gap aynan. Salomatlik bo'lsin birojonlar Faqat gazini bossingizlar albatta o'ynab kulib shu e, yangi yilga bitta surpriz bo'lsin sizlarga, bitta surpriz bo'lsin. Uydagilarga ya'ni yangilik bo'lsa juda ham e, xursand bo'lib qoladi hamma. Xudojon hammangizga chin yurakdan omad tilayman. Albatta shu sizga chiqib qolsa birojonlar men ham xursandman birojonlar Hammalaringizga chin yurakdan jigarlarim omad tilayman laykni bossangizlar bexabar do'stlar xabardor bo'lish uchun albatta e, malal kelmasa bossangizlar men juda ham xursand bo'lib qolardim bitta layk sizdan ketmaydi birodarjonlar hammangizga chin yurakdan omad tilayman побратский qo'llab quvvatlab tursangizlar yaqinda finalimizni jiddat qilingizlar birodarjonlar ketdik o'ylayman men sizlar bilan faqat Лакај, Джигаро хама садай Јакум призјовон брат Туркманистон Доджик узбек вапеш Мошинча вукатеш Салон калхо зобот Салу велинобот Хатлон джунам зурај Јами боду курај Замон по работу Кукара куку куку Мерседесу опен, Сегере Avu, BMW, Toyota y Server Milyoner пора зад ба контейнер ай ман билет харида гаштай куча чарида мини финал ҳар рӯз аст сума биги ба куза сабр бикун ҳамеша кора ҳамаш сад меша подписка кун лайкамон чигарои шахзамон дастгири ма бошенгар пеши шумо ҳамай сад бози ма ҳақиқатай гулу молаш насибат саломат боши брат омад ҳамеша ёрад ҷигаро ҷигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунен фақат канали замонпроро ҷигаро ҷигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунен фақат канали замонпроро